nyuma y'imyaka itanu hmm. nibwo naje kubona umusore undambagiza turashyingirwa hmm. mwashyingiwe nyuma y'imyaka itanu hmm. nibwo waje kubona umusore ukurambagiza mbere ntabakurambagiza agashanta bari bahari ariko abo ku bana bari bataraboneka wabateraga indobo ntabwo nabateraga indobo <laughs> igihe umusore akurambagiza ariko atarafata gahunda eh. cyangwa se nawe yakurambagiza ukabona nyine bitari kuvamo neza hmm. ukaba ubyihoreye umusore yakurambagizaga ukabona ntibivamo neza gute eh, hari igihe uba ubona nyine atari seriye mu byo avuga nk'abasore eh, hmm. barambagiza batari seriye eh, bashaka kugira utubwo abantu bagenzwa na byinshi yego abona abasore b'ubu akenshi hari ababa bashaka kwinjoyinga gusa yego abandi bashaka mbese kukwangaza abandi se bafite iyo gahunda hmm. ntago rero bose ariko baba bafite gahunda yo kubaka eh, nk'ubu ngubu muri iyi minsi harimo abasore barimo barashigari niko bimeze yego hmm. eh, inkwano ntabwo wigeze uca umugabo inkwano nyinshi eh. twabyumvikanyeho bitewe ko burya rega urugo ni urwa babiri yego hari igihe unaniza umusore ariko ari wowe uri kwinaniza ahazaza yego icyiza rero murumvikana mhm. bitamubangamiye nawe ntibikubangamire mhm. kubw'inyungu zanyu z'urugo mugiye kubaka eh, ntabwo rero ubundi nkwano ugiye mu byo kuvuga ngo ubihe agaciro nta kintu wabona hmm. wagurana umuntu hmm. ahubwo burya aba ari nk'ishima ubwo rero ishimo uko ryaza kose rije mu neza burya riba riryo ku buryo ku buryo wakemera ibihumbi cumi na bitanu bakabigukwa nabyo bitabonetse hmm. bitewe n'urukundo mukundana ntagenda nabyo bitabonetse inama hmm. rimwe na rimwe burya nasanze umusore yaba akijijwe yaba adakijijwe akunda umukobwa ukijijwe eh. Eh, usanga kugira inama jya ujya gusenga ujya witwara nk'abakobwa eh, ako kantu gasubiremo ngo wasanze ariko ibintu byo kujya ahantu hiherereye ntabwo ari byiza ntabwo bikunda gutanga amahirwe mazima eh? Eh. si kenshi yego si kenshi kandi byaterwa n'umutima uwo musore afite cyangwa n'umugambi afite ko umukobwa nyine nibyo nakubwiye buriya umusore eh. arezisita cyane kurenza umukobwa bishaka kuvuga ngo umukobwa yasuye umusore muri geto kuba mm. yahava atagize ikintu amukorera ni ubushake bw'umusore ariko amahirwe ijana ku ijana aba amufite mu biganza eh. Eh, nyine nakubwiye ngo mm. wowe ntabwo mm. akenshi haba habaye imirwano eh, <laughs> yabimwundura mbese ahava bashwanye uko byagenda kose yego reka mbifurize ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye byo ku isi abari mu rwanda tubifurije ibihe byiza bari hanze Eh, mu bihugu bigiye bitandukanye namwe mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda namwe muze kugira ibihe byiza bari muri amerika canada australia ndetse na Belgique ndetse n'ahandi hose hose turabizi ko badukurikira bari mu bihugu bigiye bitandukanye rero n'abari mu gitondo muze kugira umunsi mwiza bari n'ijoro namwe muze kugira ijoro rihire kandi tubifurije n'umwaka mushya wa bibiri na makumyabiri na gatatu iminsi mikuru irimo neza rwose ndi kumwe hano rero n'umumama mubona rwose ko yabitegereje ndetse abateze amatwi hari ikintu agiye kuba yabagezaho turakwakiriye urakoze utangira mm. utwibwira mu mazina nitwa muhawe Muhawinimana Chantal yego ndi mama w'abana babiri n'umugabo umwe n'umugabo umwe eh, eh ukumbe harimo abantu bajya bagira abagabo bangahe <laughs> niko hari abantu bajya bagira abagabo benshi eh babaho hmm, bagira abagabo bangahe babiri cyangwa batatu hmm. <laughs> hari abantu ujya bafite abagabo benshi eh. yego hmm. eh, harya ngo izina muhawe n'imana shantari shantari reka nze njye nifatire shantari uriya kugenda dukomezanya shantari amakuru amakuru ni meza umwaka mushya muhire kuri twese ehe mhm. umwaka si ubu ngubu iminsi mikuru yiteguye gutera iminsi mikuru myiteguye neza mm. ndabona mbese iri kuboneka nta kibazo turi gushima imana Eh, mbese mikuru nimwe iraza neza ririmo iraza rwose amafaranga eh, arahari eh, ari kuboneka yego <laughs> yego uze kugerageza tube turi kumwe ntandebaho rwose tuganira turebana umeze neza umeze neza mm. Mm. wifuje kuba watuganirira turakwakiriye rero murakoze hasi ubundi wegeze wabaho umurokore eh, n'ubu ndiwe n'ubu umurokore mm. usengera hehe nsengera muri egirize metodisite libure w'u rwanda eee eh? mm. urumva ko n'ubundi niya nzira yacu y'ikirokore eh. <laughs> tugiye kubanza rero turirimba akaririmbo mm. wumva kakujemo mbere kugira ngo tuze kukaririmbamo uze no kongera ijwi dore haranakonje ahantu turi kugira ngo tuba tumeze neza iyo hmm. mu gitabo cyangwa ari agakorasi akantu kaza mbere rwose ni ukuri ngo haye ikaze isanzure hano ni mu rugo eh. mu ijuri imbere y'imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi niwe rukundo yarancunguye ngo mbuwe niko kunyitangira ugadapfa singipfuye na yesu turi umwe amena ni ukuri kw'imana <laughs> ndishimye cyane ah, wenda ku bantu badukurikiranye bumve amagambo ari muri iyo ndirimbo ngo ndi uwa yesu mm. ubwo ndi uwa yesu ntago nkipfuye mm. ako kantu uranyuma nakumvishe kumbi harimo abantu badukurikiranye bari bafite wenda nk'uburwayi cyangwa se wigeze warwaraho eh, nararwaye cyane warwaye iki narwaye malariya Eh? yarwaye malariya malariya malariya irakuzahaza eh, narwaye malariya iranzahaza cyane eh. njya no mu bitaro ariko ku bw'amahirwe nza kuvurwa ndakira malariya si ubwo ngubwo yatera umuntu ku buryo agera n'ahajya mu bitaro karemba cyane kwariteme zagiye wazinyweye bikananirana hari igihe unywa kwariteme ariko ku mugani harimo abantu barwara malariya bakumva ko ibintu byarangiye n'umuntu wari udukurikiranye urwaye malariya nka shantari wumva ko ibintu byari byanze mu ijoro hari umuntu utuvugira si byo shantari mm, arahari rwose yego mm. ubundi se shantari ni umuntu wavukiye ahagana he shantari ni umuntu wavukiye mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka nyamasheke mu murenge wa macuba mu mudugudu wa bitaba mu kagari ka rugari yego niwo niwe muri mwe muravugana wavutse mu bana bangahe navutse mu bana barindwi tugirirwa umugisha wo kubaho turi abana batandatu n'uyu munsi nibo bahari abana batandatu hari abahungu babiri n'abakobwa bane ni ngefura mu muryango w'iwacu nkaba n'umwe muri abo bakobwa bane ni wowe mfura ngefura kumbi nanjye ndi imfura <laughs> abantu b'imfura mwese aho muri turabasuhuje rwose suhuza abantu b'imfura hano eh, ndabashuhuje cyane uwiteka bagirire yego mm, waturutse nyamasheke waturutse nyamasheke nyamasheke uyu munsi ni mu mujyi wa kigali yego ariko mana we imana irahambaye kuva nyamasheke ukaba uri hano nkaba ndi i kigali muri gasabo muri gasabo noneho kugira ngo wemere neza <laughs> ari no muri gasabo muri gasabo <laughs> kandi uhafite umugabo afite umugabo n'abana babiri n'abana babiri eh, kandi naturutse nyamasheke nyiri umukobwa urumva nari singo eh? eh. waturutse nyamasheke uri singo nyamashiki waturutse uri singo gute nta sheri wagiraga se nta bantu bajyaga bagutereta nari nkiri mutoya eh. Eh, ibyo ku rugo byari bitaraza eh, waturutse ufite imyaka ingahe makumyabiri n'itanu makumyabiri n'itanu wumva ukiri mutoya uzi ko ngewe dore mfite inujuje makumyabiri n'itanu <laughs> mfite umwana w'abana nanjye ngo w'abana <laughs> w'amezi nk'abiri yego yego ubwo urumva se wari ni mutoya kandi makumyabiri n'itanu nzayuzuza ejo bundi ku bunani ko wakoreye imbere <laughs> eh, hmm. ariko wowe wari wumvaga ukiri mutoya eh. kugira ngo usuve nyamasheke uri umukobwa hmm. uze muri iyi kigali hmm. n’abasore bahari batera amada byaje kugenda bite ugera i kigali abasore bacike bataragutera inda ngo usubire nyamasheke ni ukuvuga ngo navuye nyamasheke nibwo nari nyamara kwiga segonderi yego ndi kuri tageti yo gushaka akazi yego iby'abasore rero sinabihaye umwanya cyane yego niyo mpamvu nagize mu mahirwe yo kuba bataraneye ayo mata abasore ntabwo bumva n'abaguteretaga wababwiraga gute nababwiraga ko nyine igihe nikigera bagomba kubibwira ababyeyi hmm. bagaca mu mucyo mwamwumvishije mwamwumvishije shantari arimo neza abantu bari nyamasheke cyangwa se no mu bindi byaro by'ahandi hantu hmm. baza mu mujyi bakabatera inda bagasubira nyamasheke hmm. wababwira ngo icyo icyo nababwira ni uko bagomba kuzirikana ikiba cyabahagurukije mu rugo yego ibindi by'amaraha mm. no kwinezeza Mm. bakaba babishyize ku ruhande mm. bakabanza bagashaka icyabazanye bakagusha ku ntego mm. igihe cyo kubaka cyagera bakabwira abasheri babo bakanyura mu rugo bagaca mu rusengero no mu murenge kugira ngo ibintu bigende neza yego abantu bakijijwe bagaca mu rusengero no mu murenge ku badakijijwe nabo bagakizwa bagakizwa <laughs> bakizera yesu nk'umwami n'umukiza umwami n'umukiza nabo bagaca aho hose bikaba bikaza kugenda neza mm. wenda <clears throat> twahise twambuka cyane mm. ntitwamenye ukuntu shantari mm, yakuze ubundi ababyeyi bawe baracyahari ababyeyi banjye nta hari umwe yego undi yabashe gutaha yego umwe ni ukuvuga ngo umubyeyi wanjye w'umupapa yapfuye muri bibiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda yego niho yitabye imana mm. twaje gusigarana rero na mama yego niwe wabashije kuturera icyakoze na magingo n'ubu aracyahari n'ubu ngubu aracyabarira mwagenda mugafata n'inama eh. za bukuru twigarukira i kigali ujye ufata umwanya wo gusura nyamusheke ugasura mama eh, njya njyayo nkamurebaho nkongera nkagaruka yego mm. eh, aho ngaho rwose ndumva turi kumwe kugira ngo ukure ugeze imyaka makumyabiri n'itanu mm. uri mu cyaro mm. kandi burya akenshi abana bo mu cyaro baba bari tageti cyangwa se n'abakobwa bo mu cyaro baba bari tageti yo mu gushaka kubera iki wumvaga udashaka gushaka utarageza iyo myaka makumyabiri n'itanu ntago ari ukuba ntarashakaga gushaka ahubwo burya mu buzima hari imibereho cyangwa amateka amwe n'amwe mm. ashobora gutuma utinda gushaka cyangwa ukabanguka mm-hmm. ni ukuvuga ngo bitewe n'ibyabaye muri iki gihugu cyacu hari igihe cyageze tuba tutakikirimo yego habayeho rero gukererwa nk'imyaka irindwi bituma aho tugarukiye mu gihugu tujya mu mashuri bitinze eh. muri kwa gutsinda rero kujya mu mashuri byatumye tuyasoza dukuze niko nabivuga eh, hari akantu ushyizemo ngo kubera ko byabaye ku gihugu cyacu mwagarutse mu gihugu mutinze mwabaga ahagana he twabaga mu gihugu cya congo mwagiye muri kongo mwagiye muri kongo ufite imyaka ubwo ingahera irindwi icyenda kane niho mwagiye ufite imyaka irindwi hmm. mugaruka ufite cumi n'ine eh, cumi n'ine twamazeho imyaka irindwi mumara y'imyaka irindwi hmm. usanga mu rwanda ruracyari amahoro yego hmm. noneho uza kuba wa watangira ishuri ufite imyaka cumi n'ine eh. Eh, cumi n'ine utangira ishuri cumi n'ine niho nagarutse hmm. ubwo nkurikije uko nanganaga mbona nta bundi buryo nahereye mu wa kane yego pirimeri hmm. ndiga uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu mpita nsinda hmm. njya kwiga muri segonderi yego eh. ugiye kwiga wari uzi n'ubwenge uratsinda ujya kwiga muri segonderi segonderi nayo urayitsinda bivuge eh, segonderi narayitsinze nsinda toronkome yego ndangiza imanite hmm. nari mfite amanota meza cyane umunani n'ibice bibiri ku gihe cyacu yaraye yaraye ngayo ni ukuri kw'imana atavuyemo buruse ariko yaraye yaraye ngayo hmm. yego eh, kwiga rwose ndumva wari tayari hmm. noneho sasa turangije kwiga urangiza ufite imyaka narangije mfite imyaka muri makumyabiri n'ine gutyo segonderi warayirangije warayirangije segonderi mm. warayirangije kaminuza ubu yiparitse uravuga ati reka nze njye gushaka kaminuza noneho sasi kigali ubuze amahirwe yo kubona buruse yego gushakisha imibereho n'ubundi ntibyemera neza yego nyine ibya kaminuza mbambiparikiye aho ngaho yego ariko si ubu ntushobora no kuba wasubukura ukajya kwiga kaminuza mbonye uburyo nasubukura ariko ko ngo kwiga ntibirangira yego <laughs> hano hantu hari abantu hari umuntu ushobora kuba wanakwikundiye mm. akavuga ati mwishingiye n'amashuri mm. wasubira kwiga nasubirayo cyane rwose yego mm. ufite abana bangahe eee eh. eh? umuntu rwose udukurikiranye wumva wafasha chantal akagenda kiga kubera ko yari azi ubwenge kandi n'ubu ngubu arabuzi eh, chantal <laughs> noneho sasa twikomereje mm. tugeze mu rugendo rw'i kigali uje gushaka akazi uvuye nyamasheke waje n'iki nateze ziriya modoka za kera bitaga bisi amafaranga wari uyakuye hehe cyangwa mu naho burya wari ufite akazi cyaro nta kazi nari mfite yego ariko hari uburyo umuntu yateraga nk'akaraka yego ukaba wakoraho iyo tike nyine ugahita ugenda bitewe n'uko aricyo wari washyize eh, imbere shanta karaka wateraga ni akaho uri umukobwa ara <laughs> hari uruganda rutunganya ikawa yego ruba hariya mu karere ka nyamasheke yego ndangije kwiga niho nabonyemo ikiraka makora amezi abiri yego udufaranga nahakoreye nitwo nakuyemo tike yanzanye i kigali eh, wakuyemo amafaranga angahe mu mezi abiri mu mezi abiri bampaye ibihumbi makumyabiri na bitanu nkuraho hmm. utwo nsigera mu rugo yego utundi nyine nagera impamvu makumyabiri na bitanu niyo wakuyemo nkumva hmm. uravuga ati n'ubundi ntabwo nyakoraho hmm. eh, wahayemo angahe mu rugo ubwo nabahaye mu icumi icumi eh. cumi na bitanu nawe uravuga ati kamambaya mbaya nzamutse i mm, kigali kigali waje noneho ku bihumbi cumi na bitanu ushaka akazi gute narahageze nshyikira muri famiye yego ngumya gushakisha byankundira mm. mm. ndangije ndavuga ni muri utu dufaranga nasaguye reka nongere ubumenyi njya hariya kuri stade amahoro niga ibya kompiyuta mm. nabyo nza kubirangiza mm. ndagumya ndashakisha akazi birangira ntakabonye mm. icyakora nyuma naje kubona umuntu uma ikiraka eh, nacyita ikiraka cyo kumucururiza eh, nza kuhakora nahakoze amezi agera mu munani amezi agera mu munani urongera ijwi ongera ijwi rwose nk'uko ndimo ndavuga yego eh. cyangwa ukegeze hejuru <laughs> yego naje kuhakora amezi agera mu munani hmm. udufaranga nahakoreye rero mbona ntadupfusha ubusa yego ubwo naje kwihangiramo umurimo hmm. ntangira gukora hmm. ndakora ndakora nyuma y'imyaka itanu hmm. nibwo naje kubona umusore undambagiza hmm. turashyingirwa mwashyingiwe nyuma y'imyaka itanu hmm. nibwo waje kubona umusore ukurambagiza mbere ntabakurambagiza agashanta bari bahari ariko abo kubana bari bataraboneka wabateraga indobo ntabwo nabateraga indobo <laughs> igihe umusore akurambagiza ariko atarafata gahunda eh. cyangwa se nawe yakurambagiza ukabona nyine bitari kuvamo neza hmm. ukaba ubyihoreye umusore yakurambagiza ukabona ntibivamo neza gute eh, hari igihe uba ubona nyine atari seriye mu byo avuga eh, hmm. nk'abasore barambagiza batari seriye eh, bashaka kugira utubwo abantu bagenzwa na byinshi yego abona abasore bubu akenshi hari ababa bashaka kwinjoyinga gusa yego abandi bashaka mbese kukwangaza abandi se bafite iyo gahunda hmm. ntago rero bose ariko baba bafite gahunda yo kubaka eh, nk'ubu ngubu muri iyi minsi harimo abasore barimo barashaka abakobwa muri iyi minsi bajyana mu minsi mikuru eh. eh. abariya rero baba bashaka abo gusohokana ariko abo gushyira mu mago nta gahunda baba barafata hmm. bariya <laughs> bashaka abakobwa bo kujyana mu minsi mikuru baba bashaka abo kuryoshya gusa aho kuryoshya gusa eh. wabwira ngo iki noneho abakobwa eh, bashobora kuba bahura n'abo basore bababwirwa n'iki kuko wowe ufite ukuntu buriya wabarebaga wabwirwa n'iki umukobwa ushaka kuba ashaka kuba ariko ushaka kwiryohereza iminsi mikuru cyangwa se rimwe arashaka kuba yakwangaza uri umukobwa ngo hmm. ubundi abakobwa wenda inama nabagira bajye bagira amakenga kandi bagire ubushishozi yego burya umusore ugukunda hmm. uba ufiteho umugambi wo kugushyira mu rugo yego hari ibintu bimwe na bimwe atakwifuza kukujyanamo uvuga ngo aragusohokana amajoro hmm. arakujyana mu kabari akunyweshe ntabwo ibyo yabikora rwose kujyana mu gisimenti ahubwo usanga akugira inama Hmm. rimwe na rimwe burya nasanze umusore yaba akijijwe yaba adakijijwe akunda umukobwa ukijijwe eh? Eh, usanga akugira inama jya ujya gusenga jya witwara nk'abakobwa eh, ako kantu gasubiremo ngo wasanze asanzwe akenshi yego abasore yaba ukijijwe yaba udakijijwe bifuza gutunga abagore bakijijwe eh. Eh, umusore rero ugufiteho umugambi usanga akugira inama nziza yo kuba wagana inzira yo gusenga wakiyubaha nk'umuntu w'umwari hmm. atakubwira ngo tujye ku gisimenti n'ahandi ahubwo ugasanga nawe ubwe araguhugurira kwitwara neza nk'umukobwa w'umutima yego eee eh. uwo ni musore muzima yego umukobwa wese eh, abakobwa ako kantu bakumve cyane umusore wese akunda umukobwa ukijijwe eh, wihesha agaciro yaba akijijwe yaba adakijijwe iyo gushaka burya ashaka uwukijijwe eh, n'aho atamubona ijana ku ijana nk'uko yabyifuzaga ariko akenshi niwe aba ashaka ako kantu ni ak'ubwenge ako kantu ni ak'ubwenge eee waba ujya mu gisimende waba utajyayo burya umukobwa umuhungu nazajya gushaka ashobora kuzashaka umukirisitu wibereye hariya mu barokore cyangwa se apfa kubasenga asenga twikomereze uri umukobwa nta musore wegeze ugusaba kwigira mu gisimenti <laughs> cyangwa se ahandi nkawo si uko wenda batari bahari yego ariko nta ntago byabayeho yego eh. iyo babikubwiraga arababwira agatereka reka yego wabwira ngo icyo abakobwa bajya gusura abasore muri geto noneho inama nabagira ni uko babyirinda eh. kuko buriya mm. ikintu cyo kwirinda mm. kiragoye mm. kiragoye kandi iyo umuntu abuze kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyamubaho bishaka eh. kuvuga ngo rero nimba turi babiri turi twenyine mm. burya biroroshye cyane mm. kuba twagwa mu ikosa mm. e, inama nabagira rero birinde geto z'abasore niba yumva bakeneye kuganira bajya ahantu hari rusange biyicarire hariya baganire nimba ari ukwiyakira biyakire umwe atahe n'undi atahe ariko ibintu byo kujya ahantu hiherereye ntabwo ari byiza ntabwo bikunda gutanga amahirwe mazima eh, eh. burya burya umukobwa ashobora kuba Ah, ah, ah. agiye gusura umusore muri geto ntabwo yahava se badakoze icyaha si kenshi yego si kenshi kandi byaterwa n'umutima uwo musore afite cyangwa n'umugambi afite ko umukobwa none se umukobwa we nta nubwo aba ah, nta n'umukobwa ushobora kujya gusura umusore ariyo gahunda afite ahubwo nyine nibyo nakubwiye buriya umusore eh. arezisita cyane kurenza umukobwa bishaka kuvuga ngo umukobwa yasuye umusore muri geto kuba mm. yahava atagize ikintu amukorera ni ubushake bw'umusore ariko amahirwe ijana ku ijana aba amufite mu biganza eh. muri se nta bakobwa bajya bajya gusura abasore bagashaka no kubikora bakanga nyine nakubwiye ngo mm. wowe ntabwo wabigiramo uruhare uri umukobwa mm. ngo ujye muri gato ube wavayo ube wavayo mm. akenshi haba habaye imirwano eh, <laughs> mbese ahava bashwanye uko byagenda kose yego eh. yego abakobwa barimo baradukurikirana aka kantu ni karakomeye mukumve ndimo ndagenda ngira inama abakobwa kuko eh, ndi kumwe na shantari kandi witwaye neza mu bukobwa ubu ni umumama w'abana ndetse babiri n'umugabo mm. wagize gutya rero ugira gutya ubona umusore uje kukurambagiza yego yego hmm. bigenda bite rero aje kukurambagiza yaje kundambagiza mbwira ko akeneye ko tubana yego nanjye mbyumva vuba cyane ko numvaga ngeze igihe cyo gushaka yego tubibwira ababyeyi dukora ibyo amategeko adusaba n'iby'itorero ridusaba yego birarangira yego wagize gutya uravuga uti umusore akimara kuza nawe warabishakaga eh, ntabwo wegeze uzuyaza nk'uko wazuyazaga mbere oya ntabwo nazuyaje yego eh. wabwiwe n'iki ko ashobora kuba yavamo umugabo atari ba bandi <laughs> watubwiye mbere uburyo yajemo byangaragarije ko afite gahunda yego eh, kuko hari igihe umusore aza hmm. wenda ari ibintu runaka bimugenze cyangwa akurikiye hmm. ariko uburyo yajemo namenye ko aje aje kubaka yego eh, nicyo cyatumye amuha karibu nicyo cyatumye tuvuga ati uyu wenda amuha karibu mva ko ntigenje ubukwe hmm. buza kugenda bute rero ubukwe bwagenze neza bwabereye i kigali bwabereye i kigali hmm. bwabereye i kigali yego eh. ishanta wakoreshereje ubukwe i kigali eee eh, bwabereye kigali kubera icyo utasubiye nyamasheke kariho wari wasize mama <laughs> mama yaraje mama yaraje uramubwira eh. uti none kugira ngo wemere neza ndakwambikira ikamba i kigali niko bimeze yego hmm. inkwano ntabwo wegeze uca umugabo inkwano nyinshi oya eh. twabyumvikanyeho bitewe ko burya rega urugo ni urwa yego hari igihe unaniza umusore ariko ari wowe uri kwinaniza ahazaza yego icyiza rero murumvikana mhm. bitamubangamiye nawe ntibikubangamire ku bw'inyungu mhm. zanyu z'urugo mugiye kubaka yego eh, ntabwo rero twamunanije ntabwo mwegeze mumunaniza mm. mwarumvikanye ubundi njya numva ngo eh, inkwano ubu ngubu muri iki gihe ngo zigeze kure mm. kandi hari umuntu wambwiye ngo inkwano n'ibihumbi burya cumi na bitanu bya bindi wavanye nyamasheke ngo ni cumi na bitanu mm. cumi na bitanu wabifata ukajya kubika umusore nako umukobwa ubundi inkwano ugiye mu byo kuba ngo ubihe agaciro nta kintu wabona mm. wagurana umuntu ahubwo burya aba ari nk'ishimo yewe ubwo rero ishimo uko ryaza kose rije mu neza burya riba riryo mm. ku buryo ku buryo wakemera ibihumbi cumi na bitanu bakabigukwa nabyo bitabonetse mm. bitewe n'urukundo mukundana nagenda nabyo bitabonetse niyo byaba cumi na bitanu bitabonetse <laughs> yego yego ababyeyi basigaye muri iyi minsi bavuga ngo eh, narindi ndimo ndabisoma mu gitondo mm. mu igazeti ya leta mm. ah, burya inkwano bari barabishyizeho ko ari ibihumbi cumi na bitanu ntibirahinduka mm. nuko nyine ubu ngubu bisigaye twaragiye mu iterambere ukaba watanga inka kuko icyo gihe inka yaguraga cumi na bitanu <laughs> yego icyo gihe byari byinshi cyane yego mm. yego wenda twikomereze mm. uje gushaka umugabo amafaranga wari umaze kuyabona kuko imyaka itanu urumva nari nyafite wari ufite nk'amafaranga angahe ku buryo uhita uvuga ngo ngiye gukoresha ubukwe mu mujyi wa kigali nari mfite ibihumbi magana inani eh? magana inani mm. umukobwa w'i kigali afite ibihumbi magana inani eh? Eh? kari menshi ntabwo ari cyane hmm. mm. ngize ubwoba ngize ubwoba pe ngize ubwoba ayo ibihumbi magana inani wari warabikoreye iki nari narabikoreye nyine naracuruzaga waracuruzaga mm. waracuruzaga bakaguhemba ngahe cyangwa warikorera nsigaye nikorera eh watangiye ukorera abandi eh nyuma mbivamo ndikorera ujya kwikorera mm. eh, ako kantu ni sawa cyane mm. nyuma yaho uje gushaka umugabo mm. murabyaye umwana wa mbere mwamubyaye ryari umwana wa mbere umwana wa mbere avutse bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na gatatu eh, bibiri na cumi na gatatu ufite abana babiri eh. umwe afite imyaka icumi undi yujuje itatu eh? wabyaye imyaka irindwi ishize hmm. wakoresheje irihe banga rero <laughs> ibanga ry'ababyeyi ni ukuboneza urubyaro muri iyi minsi ni ukuboneza urubyaro muri uru rwanda rwacu rwose eh. kubyara abo tubashije kurera hmm. abana bawe ba shantara urumva ukuntu ari abamiliyoneri <laughs> niko eh, ah, wabyaye umwana wa mbere hmm. umara imyaka irindwi eh, utarabyara undi hmm. kubera iki washatse kubyara ukarenzamo icyo gihe cyangwa undi mwana wa kabiri byari byaranze ntabwo byari byaranze yego muri iki gihe biragoye yego ni ukurera ni ukubyara abo dushoboye kurera yego kugira ngo rero bigende neza ugenda usigamo akanya akanya akanya yego kugira ngo bahane intera kugira ngo bahane intera hmm. ubu wumva uzongera kubyara umwana wundi afite imyaka ingahe nawe yujuje irindwi hmm, cyangwa waraparitse <laughs> uzongera kubyara umwana undi yujuje eh, nzabyara abana bane urumva ko nsigaje babiri eh, mu nda harimo babiri ni benshi ariko ni bandi babiri bazavamo <laughs> yego mm. ah, arimo benshi ariko abasigaye ni babiri yego mm. eh, shanta ni ukuri mu bantu negeze nakira niwe muntu nakiriye nkumva ikiganiro kiraryoshye mm. ni ukuri kw'imana <laughs> ubwo ngubwo uba ugeze ugize eh, ubyaye aba bana uravuga uti ubwo afite itatu ubu ngubu umugabo uramubwira ati ntabwo wakongera kuntera inda haracyarika eh, umugabo umugabo wese ntabwo ajya ashaka kuba yakongera kubyara nawe ubuzima tuba turimo arabuzi yego ntabwo yabigira intambara cyane eh. kandi burya icya mbere ni uko muba muhuza kandi mwumvikana yego Eh, iyo mwabyumvikanyeho nta kibazo kiba niyo ashatse kongera kubyara undi mwana wa kabiri amubwira ati ibuka <laughs> ntabigire intambara cyane yego mm. ni ukuri ndishimye cyane n'abandi babyeyi uboneza urubyaro ni ukuri mm. harimo abarokore bavuga ngo ni ukubyara abana bari mu nda bagashiramo kuko mm. ngo ngo bibiri iravuga ngo mubyare mwororoke umuntu wakarenzeho kuba umurokore ntabwo nakarenzeho yego kubera ko ijambo ry'imana bavuga ngo tugire ubwenge ntugire eh? eh. ubwenge tugire ubwenge ijambo ry'imana kugira ngo ubyare abana usange babaye ba marine yego wabyara bake iyo ushoboye kumanaginga ushoboye kumanaginga ukaba uriho ubu ngubu umeze neza nta kibazo na gitoya ufite mu rugo nta kibazo eh? Hmm. iryo banga noneho ni irihe hmm. ubu muri iyi minsi urimo urakora iki muri iyi minsi n'ubundi ndi gucuruza eh, muracuruza iki hari ibintu bya mobayiro mani ntanga amayinite nkabitsa nkanabikuza eh, utanga mobayiro mani yego eh, ubu ngubu utanga mobayiro mani hmm. urabitsa ukanabikuza yego hagana hehe mu ka gisozi mu gakinjiro ka gisozi hmm. mwumvishije mwumvishije eh? abajenti bose bari muri iki gihugu badukurikiranye ni ukuri turabakunda <laughs> turabakunda hari ibintu mujya mudufasha hmm. n'abantu iyo batwoherereje udufaranga hmm. tujya kudutorayo ni ukuri <laughs> tukatubona ubu ngubu ukorera mu gakinjiro noneho urangira umuntu mu gakinjiro kuko harimo abantu bajya baza kugura ibikoresho byo kubaka hariya ahantu mm. ahantu bazagusanga baje kubikuza izo miliyoni ahantu bazansanga ni mu nyubako ya kopakomo eh. ahantu hari kave y'amakaro yego naho ngaho mba ndi mu nyubako mo imbere oya hanze y'inyubako hanze y'inyubako mbere ya copacomu mm. aho ngaho mm. bazaba ariho rwose basanga shantari mm. ubu ngubu kandi ni umubyeyi mwiza kandi umubyeyi wubaha imana ni ukuri ibintu bizagenda neza none se ikindi noneho sasa ndimo ndashaka kwibaza ayo mafaranga wajyanye mu bajenti bw'i kigali ko bitoroshye wayakuye ni umugabo wayaguhaye ko abantu b'ubu ngubu dushaka abagabo bafite amafaranga <laughs> abakobwa y'iki eh? ni ukuvuga ngo mm. mbere ya kovide mbere ya kovide eh, nacuruzaga butike yego n'ibya momo nabyo mbikora eh. ariko mm. muri kovide igitangira muri kiriya gihe cya mu rugo ya mbere yego ntabwo byampiriye yego naje kugira ibyago inzu nakoreragamo mm. iragwa mm. iguye dushaka inzu yo gukoreramo turayibura mm. bituma ibicuruzwa nari mfite byose bihomba kuko icyo gihe umuntu wese yari ari mu nzu yari arimo mbese ntago wapfaga kubona inzu wimukiramo nyir'inzu nawe yari ari muri guma mu karere mm. mbese ntabwo byatugendekeye neza narahombye amafaranga yose nari mfite arashira arashira ibyo bitewe na kovide bitewe na kovide kuko hmm. ntitwabonye eh. uburyo bwo kubona ahandi twabikorera ibyo bicuruzwa yego mm, birangira mubiriye byose birashira birashira eh. nyuma yo gushira rero urumva ntabwo ubuzima bwatworoheye habayeho imibereho mibi kurya ntibyari byoroshye kwambara byo ntawabitekerezaga hmm. mbese ubuzima buraducanga pe hmm. buraducanga ntabwo byari byoroshye ukuri ni ukuntu twatangiye ibintu bimwe biragenda neza none nyuma yaho burya aya mafaranga yose yo mu mukobwa yaje gushira yaje gushira Hmm. nyuma yaho amafaranga aragenda arayoyoka neza hmm. kubera kovide eh. kubera kovide ukuri umunsi uba wumva ushaka kuzongera ugacuruza eh. n'ubu mbonye ibishoro nakongera ngacuruza ubonye eh. hmm. ibishoro wakongera ugacuruza kuri imana niguha ibishoro imana ntiguha ibishoro kandi ni ukuri nge ndimo numva nizeye imana yuko bizemera eh, ishobora byose ishobora byose mm. nyuma yaho ubonye ubuhombye ntago mm, umugabo byabaye bibi ntabwo byabaye bibi yego kubera ko ubuzima yarabibonaga yarabibonaga igihe dutuye yabonaga aho giturutse yego kandi twese twishatsemo igisubizo turakibura yego ubwo rero ntabwo yari guhinduka kandi nyine abona ikibazo tugize ahubwo byatumye turushaho guhuza mu buryo bwo kugira ngo turebe ko twakongera kubura umutwe eee eh, we waje guhuza n'umugabo ku buryo mwongera kubura umutwe ubundi abagore benshi cyangwa se n'abagabo iyo umwe ahombye nk'iryo duka rigahomba hari igihe umugabo ahita avuga ati wapi mm. ntago ntabwo byavamo bibaho bibaho mm. ariko wowe n'umugabo wawe ntago byabayeho ntabwo byabayeho mm. imana nishimwe ni ukuri n'abandi bantu bose badukurikiranye cyangwa se niba ugiye no gutandukana n'umugabo wawe ubona ko mwahombye dore urugero rwiza ubu se nimwibereyeho neza nubwo wenda bitabashije kugenda neza nk'uko byari byatangiye nta kibazo dufite nta kibazo mufite mm. yego kandi murenzaho no gusenga imana yego ngewe ibyiringiro ndumva mbifite ni ukuri nzaza no kugusura mu ruduka rwawe runini mm. ni ukuri ndumva nifuza ko nzazana na kamera mm. nkagusura mu ruduka rwawe runini imana izaguhereza eh, yego yego muza gukomeza gutyo murahomba ihe turahomba yego tumaze guhomba rero mm. byabaye ngombwa nyine ko dukubitiriza ngo turebe ko umuntu yakongera kubona ikintu akora yego nibwo urumva icyo gihe ncuruza nakoreraga ahantu mu nzu mm. nyuma rero nibwo naje kuyoboka agakinjiro naje kuyoboka agakinjiro mm. ubwo wakoreraga mu nzu birahomba usubira mu rugo umera eh, nk'abandi bantu nk'abandi bantu b'abashomeri nyine nta kazi ugira aha urugendo noneho kugira ngo uve mu rugo ugaruke ku byagenze bite ni ukuvuga ngo niyambaje inshuti n'abavandimwe yego ndabaguza mm. cyane ko babonaga ikibazo narimuye nacyo yego udufaranga bampaye rero nadushoye mu gakinjiro yego ndagenda nkiri ndavuga ni nubwo nacuruzaga ibintu byinshi mm. ariko wenda nacuruza n'ikintu kimwe ku bwo kugira ngo ndebe ko imibereho yakomeza mm. nibwo natangiye rero kongera gucuruza mombayiro mani yonyine mobayiro mani yonyine eh. yego ubwo icyo gihe cyo kurya eh, eh, ukimara kuba wasiga butike kurya ifiriti byabaga bimeze bite byari bigoye hmm. ifiriti ifiriti byabaga bigoye ifiriti byari bigoye n'akaboga nyine urumva ntibyari byoroshye eh. ariko ubuzima bwose umuntu agezemo agomba kubwihanganira eh. kandi ugatoza umutima kubyakira mu buryo bwo kugira ngo utagire ibindi bibazo bindi eh. ko hari ubuzima ugeramo utabasha kubwakira no kubwihanganira ubwo wumva umugabo n'umugore batangiye kuryana ubwo mm. wumva umwe ati sinshoboye kubaho umwe ubuzima agasiga undi mbese Mm. rero ubuzima bwose umuntu agezemo aba agomba kubutoza umutima kubwakira kugira ngo abeho neza akantu mm. eh, nako kari ak'ubwenge amagambo y'ubwenge bakuraho ijanta <laughs> niko aya magambo y'ubwenge wari utugiye tubwiye ngo urugendo noneho rwo kuba wasubira wiyambaje inshuti mm. n'abavandimwe abo gusa eh, nyuma yaho twaje kugirirwa umugisha yego twumva ko hari umushinga mwiza waje mu rwanda yego uza ufata abana bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri hmm. abana batishoboye mbese hmm. nanjye rero ngirirwa ubuntu bafatamo umwana wanjye umushinga ninde wawuzanye umushinga wazanywe n'umubyeyi witwa kivuye kivuye anita eh, kwizera yego Eh. atubwira yuko nkaha mu rwanda urasora cyangwa ukora forode uwo mushinga urasora uko bisa kose urasora kuko uremewe n'amategeko <laughs> uremewe n'amategeko yego hmm. hmm? umushinga utanga amafaranga ni umushinga noneho uza kuwujyamo eh, umushinga nza kuwujyamo bamfatira umwana yego mu kiriya gihe cya kovide rero ba itangiye kugenza amaguru makeya mm. nibwo baduhamagaye batubwira ko hari abana babonye abaterankunga mm. kandi amafaranga yabo yasohotse yego amambere baduhaye ibihumbi mirongo itandatu n'umunani yego kubera ko abana bari batarasubira ku ishuri yego ayo mafaranga arumva kuri njye yari menshi cyane mm. nk'umuntu wari uri mu ibyo bibazo byo kuba nafite amafaranga mm. byo kuba nta gishoro mfite mm. mbese kuri njye yari menshi cyane ibihumbi mirongo itandatu mirongo itandatu n'umunani kandi mwibuke ko mbere eh, yagiye gushaka umugabo afite ibihumbi magana inani Eh, nyuma yaho kubona ni ibihumbi mirongo itandatu n'umunani numva ndasakiwe yego noneho njya mu gakinjiro numva nkomeye cyane eh. mvuga ko umukiriya wese uri buze uri bumubikurire eh, ah, nkanamubikira atari buncike yego naho nahereye rero hmm. nyuma batwongera ndi. nayo ndayakoresha nyuma batwongera andi igihe cyo gufungura kw'abana kiba kirageze ndavuga ubwo ngira umugisha nkaba mbonye umushinga mfashiriza umwana nta mpamvu y'uko agomba kwiga mu ishuri ribi nahise mujyana muri pirive mujyana ku kigo cy'ishuri ibihumbi mirongo itandatu ku gihembwe eh, ubu ngubu ufite umwana wishyura ibihumbi mirongo itandatu ku gihembwe ku gihembwe nka wundi ufite imyaka icumi eh, wumva uri kwiga pirive urumva ibanga ryo kubyara abana bakeya <laughs> ubwo mwumvishije ibanga ubu ngubu iyo aza kuyabona afite nk'abana nka batanu hari igihe kumujyana muri icyo kigo cyiza kimwe cyigisha icyongereza cyishi bitari kwemera yego ubwo nafashe urumva muri kwa kuyacuruza hmm. yarungutse yarungutse umwana agera igihe cyo kujya ku ishuri mfite minerivare yiwe hmm. ibikoresho by'ishuri bihari hmm. ndamujyana mujyana mu icyo kigo ndamwishyurira ndangije asigaye ndagumya ndayazunguza yego rero muri make aho niho nakwiye igishoro aho niho gukoresha n'ubu ngubu aho niho wakuye igishoro urimo urakoresha n'ubu kandi uri kubona birimo biragenda birimo biragenda nta kibazo nta mukiriya uncika mm. mbese mu rugo abana babayeho neza uwiga neza mm. nta kibazo cyo kwambara nta kibazo cyo kurya mm. inzu tuyishyurira igihe mbese mm. nta kibazo ubu ngubu ejo bundi n'ikindi kiduka kizaba gihari mfite ibyiringiro ufite ibyiringiro mana ni ukuri iguhereza umugisha yego eh, wenda ku bari badukurikiranye ni ukuri ngiye kubabwira ko tugiye guhinira hano hari akandi kantu ushobora kuba wabwira abantu icyo nababwira ni uko uwo mushinga aho utangiye kudufashiriza hari aho wadukuye hari n'aho watugejeje mu by'ukuri Mm. nk'uko nababwiye ko ayo mafaranga nafashe nkayacuruza nkayabyaza umusaruro mm. uretse no kwiga gusa mm. ubu ngubu mfite ikibanza naguze miliyoni n'ibihumbi magana atatu hari i gasanzwe eh, ubu ngubu ufite ikibanza cya miliyoni n'ibihumbi magana atatu Eh. ni ukuvuga ngo nta handi nagikuye ayo mafaranga nyakoreye uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri hmm. ye tujya kuwutangira nagize intego ndavuga ni hmm. ubwo mbonye umuterankunga hmm. ntabwo aya mahirwe nayapfusha ubusa ubwo nafashe intego ndakora ndavuga ni buri munsi mm. nzajya nizigama inoti ya bitanu eh? Eh. ubu wizigama bitanu bitanu bya buri munsi ku kwezi ni ibihumbi ijana na mirongo itanu yego ayo rero niyo nagiye nkusanya nkusanya nkusanya yego ejo bundi mu kwezi kwa karindwi niho nagiye ndahishyura mm. na mitasiyo narayikoze n'icyangombwa kiri mu mazina yanjye naragiye miliyoni na magana atatu wowe warayifashe none urayibashyira mm. kandi ibyo byabaye nyuma ya kovide eh, byabaye nyuma ya kovide Mm. Ah, guhera nyine aho ntangiriye kubona ubwo bufasha nkatangira gukora nta unyishyuza ngo nyishyura twa dufaranga naguhaye niho ibyo nabigezeho yego yego ni ukuri mpana ibahereza umugisha abo bantu bameze gutyo mm. umushinga wanyu se harimo n'abandi bantu bashaka kuwujyamo bawujyamo ni ukuvuga ngo umushinga wacu wahereye mu nce za mm. baza kugera muri uyu mudugudu wa kadobogo mm. icyakoze numva ko bimukiye mu karere ka kicukiro mm. abashaka kuwujyamo bo ni benshi ariko nyine urumva ko bagenda bimuka wenda uw'amahirwe azasekera nawe azisangamo nawe azisangamo akiri gite ifara wabwira ngo iki abadamu bari mu rugo badakora abadamu bari mu rugo badakora eh. nabashishikariza guharanira kwigira yego rwose ntibakure amaboko mu mifuka eh. kandi nta hantu imana itaguhera umugisha hmm. ikintu cyose werekejeho amaboko imana iragishyigikira imana nabagira inama rero kuva mu rugo bagakora hmm. kandi byose birashoboka byose birashoboka akaririmbo gaherekeza aya magambo yose cyangwa se izi mpuguro uduhaye hmm. akaririmbo eh, hari indirimbo tugira muri korari hmm. reka ariyo ndirimbo nk'agace kamwe yego ubwo ari yesu bizaba uwo yari bahiye ko ibyo yifugiye akuva ahantu inyuguti nini ijuru n'isi byavaho ariko bigasohora uwo yari rahiye ko ibyo yifugiye aho kuva n'inyuguti nini ijuru n'isi byavaho ariko bigasohora ubwo ari yesu wabivuze bizaba reka dushimire abantu bose mwari mudukurikiranye ni ukuri imana y'amahoro ibahereze umugisha nimwifuza ko tuzasubira gusura uyu mubyeyi ni ukuri tuzagenda tumusure yongera tubwire utundi tuntu kuko hari utuntu twinshi yagiye ah, harimo nk'ibintu washakaga kutubwira utatubwiye byinshi cyane mm. tuzabisubiramo mu kiganiro cy'ubutaha imana y'amahoro ibahereza umugisha